စေရှင်တန်အမြင်နံပန်းသာမြန်မြင်နေဝေအလုံးမေတန်အာမြစ်ခဲတောက်ချရရလေတောက်ချရရလေဘလတန်ဒုက္ခခံစားရရှိမှုနာ ထက်ကရှိကပြင်းနိုင်ချေနာကနင်းဝရနာဤဒီဖေးရှာသူပြင်းလိုက်လက်တဲ့မီယူကရှာကနမ်းချေရှိတိုင်းနာတတုနာမတူเรารุ่งมาไม่อยู่ me ချေရရလေတောက်ချေရရလေဘလဲတန်ဒုခရာခမ်ရှာယရှုန်နာမူအိုက်တန်ကောနာနာအာမီကောချာမြေထက်ကရှိကတင်နိုင်မြင်ကျဲနာခင်းဝရဲ တရှာကနာမရှေရှတိုင်းနာတတုနာမတူရောလူနာမယူဆောရာအိုင်လမ်တောက်ချင်ရပြီလေလက်တန်ဒုက္ခနာငါရှိမွန်းနာအလုံးမဲလက်တန်ဒုက္ခနာငါရှိမွန်းနာအလုံး